Si tenemos un poquito de amor, así estamos ocupados con ese que estamos haciendo y cuando estamos haciendo algo que nos gusta, así el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Es lo que hemos hecho en la noche. Está bien hecho, estamos satisfechos y regresamos a casa felices y no estamos soñando de otras cosas. Y eh, pienso que ese es el secreto de la vida, porque al final somos felices. Y eh, la felicidad es lo único que cuenta y eh, todo el resto no importa. Si tenemos mucho dinero o si aspiramos a mucho dinero, sí, ese puede ser algo que nos puede motivar, pero nos va a hacer felices, nos va a hacer felices solamente si nosotros fabricamos algo que gusta a la otra gente, porque así recibimos reconocimiento. El reconocimiento es el secreto de la felicidad, porque todos los humanos necesitan el reconocimiento para estar contentos. Ahí se acaba todo. Ese es el secreto de la vida.